Et toi oyez, oyez, ces c'est à peine écouté, furent en langue 451 lancer pour encourager à résister aux vin. En ces lieux assiégés, maintenez vos demeures, ne fuyez pas ces lieux, où survivrez vos cœurs, vos ancêtres. Si vous, hommes, êtes pleutres et peuvent de rester, alors vous, les femmes, vos demeures préservées, en priant un temps avec moi, Dieu s'y couche et, j'ai Paris, tout son peuple, très simple, je reviens, si dis mon adieu, tu es pour nous un fier, des formes solides exemples, le front de la vieillesse, d'une femme merveilleuse, plus besoin de rappel de tes arts glorieux, ton montre chimérique qui siège à Paris, plus besoin de rappel, plus besoin de rappel. Mas je vois déjà le groupe suivant, et ça fait peut-être, euh, je ne sais pas, quelle heure est-il s'il vous plaît